الساعة الرابعة كان من الساعة الخامسة بملعب بلدي بالعرائش بوصول الفريق البرازيلي أعضاء الجمعية استقبلوا الفريق البرازيلي بمقر مركز وفاق بالعرائش بحضور اللاعب الدولي عبد السلام وندو كالعادة اللي عود كل سنة هذا اللقاء الاستعراضي الدولي اللي كتشهدوا مدينة العرائش واللي كنعرف اجواء احتفاليه بالاضافه كذلك خيتي تيمومي تبارك الله عليك تحيه صباحيه مرحبا بك تبارك الله عليك باستقبال حفل يخصص لاعضاء لاعبي المنتخب الوطني اطفال المركز بحضور لاعبي المنتخب الوطني اللي تعودوا كل سنه على استقبال يعني رائع اللي يدخل عليهم الفرحه والبهجه كل شيء Hein. Enchanté, soyez le bienvenu. Je vous rencontre pour la deuxième fois. Euh, je sais que vous êtes joueur hein, déjà. You don't speak English. Just speak French. You speak English. Portugais. Portugais. Français non, espagnol non. Espagnol si. Espagnol. Alors. Euh, euh... euh Thank you. Please. 5 minutes, please. Please. On va faire une tournée du centre. Je vais parler français et arabe. Monsieur Dimitrius va traduire en portugais. et je vais parler en anglais, c'est vous. Donc, euh, trois, trois, types de, de, de Il y a l'autisme, autistique, hein? il y a la trisomie 21, la Mongolie, et les retardés des Tris, tem vários tipos de, de, de deficiência, Wautismo, autismo. Trisomie 21. Trisomie 21. Autismo, autismo, ah, mongo, mongolismo, mongolismo, Et eh, retard mental. E o mental. retard mental. You have three, three type of the, the mental problem, and that's for the kids here. Okay. Les, les, les, enfants, ils viennent ici pour, pour, pour, pour, pour euh, en tant qu'école, une école, Uma escola para as crianças. This is a, a, school for the children. Avec un programme spécifique. Un programme spécifique. This is a program, specific, specific program. Et ils sont en demi-pension, ça veut dire qu'ils prennent le petit déjeuner ici et le déjeuner et à 6h30, les parents les récupèrent. Meia pensão, se compte meia pensão, meio-dia, almoçam, vão depois as, os pais vêm buscar. Stay here only part time, be here in the morning lunch and after the, the parents come to pick up. Cosa oh, uh, se C'est classe pour les, les grands. é en général les retards des manteaux. Ele fez, ele fez 2021, mongol. Aqui, fica mais o que tem problema de mongolismo that's e tem problema mental. That's in here, here, normally the people have mental problem and the mongol problem. Mas isso, ah, tá, tu sabe ele trabalha Eles que fizeram isso aqui, ó, todos os trabalhos aqui, todos os All, all the pictures are in the world, all the kids. Les... voir euh, qui est le joueur qui a joué cette année euh, euh, avec l'équipe de Brésil au Mondial. Il est, est, un joueur jeune, je crois. Il est présent Non, non. Non, non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui a joué cette année Non, il Non, non. non. come on, come on. Absam, come on. Absam, come on. إذا جماهير المغاربة المقامين بالخارج أصبحت توفر علاقة خاصة ب On fait des réunions en général. Et la formation des, des moniteurs, des, mo- des, des monitrices du centre, la formation continue du professeur. Et c'est une salle qu'aujourd'hui, on utilise pour les cours aussi. Haver candidato a Chauravá, onde a gente Passar as minhas crianças, trabalhar a parte motora delas, bastante, sendo bastante específico. específico. You get this rule and give to the children to do the lines, and it's so specific, and to make Aprender a ser bem preciso no desenho. Just to learn to be a very precise. Tem Ati, ati, ati, viva Ati, ati, ati, viva إذا اللقاء أطفال ديال المركز ولاعبي المنتخب الوطني في الخيمة التي تستقبل أعضاء المنتخبين وأطفال المركز الذين سيقدمون بدون شك تحية وكذلك بعض الاناشيد المركز كما تعرفون يقدم عدة خدمات بالنسبة للأطفال سواء بالنسبة لتدريس القراءة يعني وكذلك تقويم النطق وكذلك يعني الرياضة يعني نشاط التدليك والرياضة هناك عدة مدربين وكذلك أخصائيين يقومون بالمركز بعدة خدمات وأنشطة يقدموها الأطفال المركز المركز الكثير الخاصة اللاعبين Applause for Mr. Hisham. Alors, nous, appelons Brazilian team Please, s'il vous plaît. Jefferson. Non, all, all of you. He played for Marseille this Yeah, right back. إذا يقدم الفنان هشام مطيحي وكذلك مدرب شاب لوحة آه، برازيلي منتخب برازيلي من هشام مطيحي هذه آه. اللوحه هذه فيها شعار ديال العالم البرازيلي وكذلك شعار المنتخب جميع البرازيل محب العاشق للكره البرازيليه هشام مطيحي رساله تقديم هدايا تذكاريه سواء الفاكهه وطين المغربي وكذلك Thank you. Hisham. Thank you. Yeah, yeah, in chanson, there is one uh, s- song. كذلك يقدم Very- هشام very الطيحي special for you. هدية تذكارية Ache, ache, ache. لاعبي المنتخب الوطني Ache, 2004 ache, ache. هشام الطيحي فنان آه، Ache, ache, عارفي ache. وكذلك آه، مدرب شاب اللي تأثر الصغرى بفريق آه، Alors, d'accord. Nous, nous, nous avons le regret de vous, de vous annoncer qu'il y a des retards pour les autres joueurs qui vont arriver. Euh, toute l'équipe euh, euh, du Maroc va arriver en principe vers le coup de 16h, à partir de 16h, y compris l'entraîneur de Zaki et les autres joueurs. Donc malheureusement, ils n'a pas pu venir ce matin, ils seront là à partir du soir et vous allez le voir demain, Inch'Allah, sur le terrain. Merci beaucoup, grand applaudissement pour Moroccan Team. كذلك لوحة تذكارية بديعة يقدمها هشام مطيحي لفريق الوطني المغربي 2004 اللوحة فيها شعار آه، المنتخب وكذلك الجامعة الملكية ومزينة يعني بالعالم الوطني وكذلك بعض المظاهر آه، الثقافية المغربية الصحراوية هي إذا آه، لاحظوا استخدم فيها الفنان الإبداع ديالو فين ستريليا وين فين ستريليا وين الحضور اللي حضر اليوم معنا هنايا وهذه واحد فرصه اللي ما نقدرش نعبر عليها بكلمات ما نقدرش نعبر عليها بجمل هذه هذه مفخره لمدينه العرايش وانا كرد العرايش انا جيت فخور باش نكون هنايا اللي نشارك معكم هذا الحفل البهيج ديال هذه الاطفال وهذه المجهودات اللي كيقوموا بها الاخوان داخل جمعيه الوفاق اللي مشكورين لان حتى شي واحد ما كيعرف آه، التعب والمجهودات في الخفاء باش تحضر وتوجد هاد التظاهره هذه كما كنشكر الاخوان اللي جاوا من البرازيل اللي جاوا من جميع بقاع العالم اللي حضروا معنا آه شكرا لهم انا ثانك يو جايز you guys you know for coming here and making كما كنشكر الاخوان ديالنا للمنتخب المغربي اللي جاوا من من جميع البلاد المانيا من هولندا من لا تركي اللي غيجيو باقي اخرين اللي غيجيو من الاسبان آه، سي سي محا آه، كنشكرهم على هذه المجهودات هذه وهذه بديره هذه بديره جميله اللي كنشكركم عليها لان الاسبان بكم الجمعيه اللي العمل ديالها ما وقفش النتيجه من غير العمل الانساني اللي عاملين مع الوليدات ديالنا النتيجه هذا فرح اللي هو كبير الحمد لله اليوم انا ما ننساش الفرصه بس نشكر الوليه سي عبد السلام وردو سي عبد السلام وردو الرئيس الشرفي ديال الجمعيه عبد السلام وردو président d'honneur من لاسوسياسيون الوفاق ننساش سي ماغوت والباعي ديالو عشان انا عندي ربع ديالي مسيرت انا عندي ربع عجالي وانت عندك ربع جوج وغنعملوا الحفل كبير ان شاء الله على هذا اليوم بغيت الابتسامه تبقى في الوجوه كاملين تبقى الفرحه كاملين وما ننساش واحد الحاجه وما ننساش السي كريم اللي دائما كيشرفنا بالمجموعه ديالو وما عرفتش الكلام ديالي الا المجهود الكبير اللي عاملاه المديره واللي عاملين الطاف المربيات اللي عندنا هنايا عاملين مجهود كبير هذه هي النتيجه ديال الخدمه ديال- ديالهم Notre équipe, euh, en fait, c'est l'équipe qu'on qu'on a formée pour faire des matchs dans le monde, parce qu'on a compris qu'à travers le football, on peut aider les gens. C'est pas seulement un match. On n'est pas là pour faire un match. On est là pour aider les gens qui ont besoin. Les enfants. C'est pour cette cause qu'on est là. On a découvert qu'à travers le football, on peut partir vers le monde et aider les gens qui ont besoin. C'est pour cette cause qu'on est là. Et on est très content. Pour nous, ce n'est pas un sacrifice d'être là. C'est une joie d'avoir la joie des enfants. ça, pour nous, c'est un plaisir. ايوا هو خديون السي مسوقين تخوس جابوا حنا فرحانين هنايا بزاف باش حنا ما جيناش غير باش نلعبوا كره حنا جينا باش نعاونوا هاد الاطفال وحنا ما درناش تضحيه اصلا حنا جايين حنا جايين فرحانين حنا اللي كنشكركم على هاد الفرصه اللي عطيتونا باش باش نقدموا المساعده لهاد الوليدات راه ماشي كره كره القدم هي واحد الوسيله باش كنقدموا عطاو مساعدات نقدروا نديروا بزاف الحوايج حنا جيناش باش نلعبوا الكره حنا جينا باش نعاونوا هذا المركز هذا الوليدات ديال مركز الوفاء والشرف كيحصل لينا ان شاء الله شكرا جزيلا الوغ هاد القضيه مازال هذا شي قلتوا لي الى ما كتبانكمش هنا مزيان مكتوبه هنا موروكو برازيل لاراش 27 جويي 2018 مؤرخ هذا كوني مؤرخ هذا النهار هذا ايوه Et il y a la flamme du match ici. do Brasil. Thank you very much. Vamos, Grêmio! Vamos, Grêmio! Vamos, Grêmio! There you go. Yeah, bem demais, gente. Arthur! خالد دورك خالد دور دور دور شي دورة دور شي دورة دور شي دورة هكذا هكذا شي لعيبة والناس Thank you. it definitely it's not gonna be the last year. You're gonna have more years. You're gonna come here again and do again with more people. And actually, you, the, thinking is gonna be great. Come bigger, bigger, and bigger. I hope so. هذه ماشي اخر عملناها العام اللي فات وهذه ثاني مره وما غتكونش اخر مره غيكون العام الثالث والرابع والخامس وهذه المقابله هذه غيزيدوا يكبروا يكبروا تيخرجوا لواحد المستوى عالمي ان شاء الله And we have another t-shirt for give it to you guys for the organization. It's a Brazilian team called International, and the Chiquinho and the Diogo Ricon play there, and I want to give it to you guys as well. شكرا باغي يعطي واحد ان للجمعيه ديال جمعيه الجمعيات الجمعيات جوج بينا اللي هنايا كنشاركوا معاهم هذا الكادو ديال احد اللاعبين تشاكيتو اللي لعب معاهم اللي كان لاعب محترف باش تكون ذكرى في هذا الحفل هذا عشان برادر World champion. This is to everyone, to you guys. J'ai l'équipe contraire à Grêmio. Ça veut dire que je suis contre toi. اذا غنلعبوا مقابله واللي يربح غيدير Obrigado, obrigado. آه، آه، شكرا آه، للاخوان البرازيليين على هذا على هذا التفاته التفاته جميله وكما قال التفاته كتخرج من القلب وكما كنقولوا حنايا من تشوف هذه الوجوه هذه كما كت هذه الابتسامه اللي كيشاركونا معها هذه راه كافيه عن التعبير وعطاو وقتهم عطاو آه، الوقت من القلب اللي باش يحضروا معنا هنايا وكنتمناو باش المجتمع ديالنا والجمعيه والاطفال والاباء يكونوا فرحانين وكما كيوعدوا هما بان هذه ماشي اول مره وغتكون في المستقبل ان شاء الله وغنحاولوا نكبروا هاد هاد المقابلات هذه الى مستوى كبير ah Bonjour, بونجور بونجور ا توس Bonjour, ah non, العربية أنا آه، أريفية. Voilà, voilà, c'est avec plaisir que je ramène euh, ces cadeaux pour les petits de la part du club de Montpellier Hérault. Euh, le président m'a re- donné tout ce que vous avez envoyé là. Et la prochaine fois, si je peux ramener autre chose, eh ben, ce sera avec plaisir pour aider les enfants dans le foot. Alors je remercie les, mes, associés, <laughs> ceux qui m'ont aidé à ramener euh, les ballons et tout ça de là-bas, parce que c'était dur. Hein, très dur. Voilà. Euh, merci aux deux associations, parce que sans eux, ça n'existerait pas. Absolument aussi. Et à tous les, tous les autres que je connais que je ne connais pas. Voilà, merci. Ah, ah, ah. 돌아가. That's the room for the... Et on est bon, on va partir là pour le voir. On a à côté, il y a notre bureau, il y a Second year, it definitely it's not going to be the last year. You're going to have more years. You're going to come here again and do again with more people. And actually, you, the thinking is going to be great, come bigger, bigger, and bigger. I hope so. هذه ماشي اخر آه، عملناها العام اللي فات وهذه ثاني مره وما غتكونش اخر مره غيكون العام الثالث والرابع والخامس وهذه المقابله هذه غيزيدوا يكبروا يكبروا تيخرجوا لواحد المستوى عالمي ان شاء الله And uh, we have another T-shirt for it to you guys for the organization. It's a Brazilian team called International. And uh, الجمعيات الجمعيات جوج بينا اللي هنايا كنشاركوا معاهم الكادو ديال احد اللاعبين شكيتو اللي لعب معاهم اللي كان لاعب محترف باش تكون ذكرى في هذا الحفل هذا This is to everyone, to you guys. J'ai l'équipe contraire à Grêmio. Ça veut dire que je suis contre toi. اذا غنلعبوا مقابله واللي يربح غيدير Obrigado, obrigado. آه، آه، شكرا آه، للاخوان البرازيليين على هذا على هذا التفاته التفاته جميله وكما قال التفاته كتخرج من القلب وكما كنقولوا حنايا من تشوف هذه الوجوه هذه كما كت هذه الابتسامه اللي كيشاركونا معها هذه راه كافيه عن التعبير وعطوا وقتهم عطاو آه، الوقت من القلب اللي باش يحضروا معنا هنايا وكنتمناو باش المجتمع ديالنا والجمعيه والاطفال والاباء يكونوا فرحانين وكما كيوعدوا هما بان هذه ماشي اول مره وغتكون في المستقبل ان شاء الله وغنحاولوا نكبروا هاد هاد المقابلات هذه الى مستوى كبير Ah, comment vous trouvez le, le briefing Le buffet, comment il est Ah, vous le gustez bien Bien, très bien. Hein Donc c'est une spécialité marocaine. Euh... Ah, spécialité ah, oui. Elle est... Marocaine. Marocaine. Muy bueno, muy Vous avez la chance de... Como é que você faz? 24 horas? Não, 24 horas eu faço. Eu comecei com 14 e passei para 16. O resultado é rapidinho. Que horas que é o último horário? Eu comecei com 14 horas e eu fui para a última refeição era às 8 da noite. Eu ficava sem comer até as 10 da manhã. Mas nesse intervalo eu podia beber chá. Tomava café, já pode. Ah. هذيك ما كنتينا في الرمضان